på dig då. Eh, som du har släppt lite förhandsreportage. Jag har inte gjort eh, Hoffback tidigare. Du får berätta för mig hur det ser ut. Var checkar ni lunch någonstans? Jag tror det tältet där borta. Det är mat där.